أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من القرآن والسنة بسم الله الرحمن الرحيم ودانية